Boas! Este é o primeiro dunha serie de vídeos para aprender a utilizar o DU para levar a contabilidade da nosa pequena empresa ou negocio en organizacións que non teñen departamentos administrativos propiamente ditos. Aprenderemos o que é un pouco a contabilidade en este vídeo e en, nos seguintes vídeos aprenderemos como utilizar esta ferramenta para as nosas operacións diarias. CESA para emitir facturas, registrar facturas de proveedores, registrar pagos, cobros e, toda, e todo o que suceda na nosa empresa, dendo o punto de vista económico. En outra serie de vídeos abordaremos outros aspectos do programa, como pode ser eh, a xestión de presupostos, como pode ser eh, a comunicación, correo e eh, e demais. Tamén podemos ver como xestionar inventarios, pero en esta serie só falaremos de contabilidade. Dito isto, o primeiro a ter en conta é a vista da empresa. A empresa consta dunha serie de elementos que son os que utilizamos para o noso traballo. Sesa cal sesa. Nos temos, un, por exemplo, unha máquina, temos unha computadora, temos podemos ter un edificio en propiedade ou non. Podemos ter dereitos de cobro sobre persoas ou poden ter outras persoas dereitos de cobro sobre nós. Cando digo persoas, poden ser persoas físicas ou empresas. Por exemplo, se tes arrendado un local a unha persona física ou unha empresa a que lle comprache mercancía ou un autónomo que che fixe un traballo de, de asesoramento, por exemplo. Aos bens e dereitos que temos na empresa de activo. As obrigas que temos con outras persoas ou empresas de pasivo e patrimonio sería a diferencia entre o activo e o pasivo. Todo o que, no, todo o que sea da empresa que non corresponda a unha obriga é o patrimonio. Este concepto de, de doble partida. Todo sai de algo. Este E isto que acabamos de dicir podémoslo sintetizar nesta igualdade. O activo ten que ser igual ao pasivo máis o neto. Por que? Porque o activo o registramos nesta columna chamada debe e o pasivo registrámoslo nesta columna chamada haber. Aquí temos, por exemplo, unha conta de activo, que sería o banco, cartos que temos na, na nosa conta bancaria, por exemplo, que aportamos 3.000 euros para a nosa empresa. A contra... Non hai contrapartida, son nosos, aportámoslos á empresa e, por tanto, forman parte do patrimonio na... a través da conta capital. Todo o que está nun lado ten que ter unha contrapartida no outro. Supoñamos que nesta mesma empresa compramos unha máquina por 2.000 euros, máquina que despois pagaremos 1.000 ao largo deste mes e outros mil o ano que ven, entonces temos un activo con valor 2000 na conta maquinaria, un pasivo, que é un proveedor que chamamos de inmobilizado, que é Máquinas Molonas S.A., con, do, con 2.000 euros no haber, e seguimos tendo os 3.000 euros de banco e capital que tiñamos anteriormente. Aquí, en algún momento pagaremos 1000 euros e o ano que ven pagaremos outros 1000 euros, pero en este momento debemos 2000. É unha obriga que temos hacia un terceiro, que é Máquinas Molonas S.A. Esta columna de aquí vemos que suma 5.000. Esta columna de aquí, donde hai unha conta de pasivo e unha conta de neto, tamén suma 5.000. Isto é o que decimos aquí. As contas de activo funcionan no debe e por, e por definición incrementan cada vez que facemos unha anotación no debe. Se eu fago un ingreso, farei unha anotación no debe no banco, por exemplo, un ingreso de 1.000 euros, entonces 3.000 máis 1.000 serán 4.000. Se fago no, no haber, restará 3.000 menos 1.000, saldo 2.000. 1.000, por exemplo, cando faga este pago. As contas de pasivo ou neto funcionan ao revés. Aumentan cada vez que anotamos no debe e diminúen cada vez que anotamos, perdón, no haber, e diminúen cada vez que anotamos no debe. Non hai moito máis. No momento en que fagamos un pago de 1000 euros, faremos unha anotación no debe de 1000 euros, entonces 2000 menos 1000, saldo 1000. Por outro lado, Temos as contas de gastos e ingresos. Isto son os recursos da empresa. Bens, dereitos que temos nós, obrigas que temos con, con outros e o patrimonio que forma que conforma a propia empresa. Pero o que nos dedicamos é o que se, é o obxeto da, da nosa explotación. Nós nos dedicamos a vender carne, a facer mesas de madeira, comprando madeira e vendendo mesas, ou o que sexa. Para iso, incorremos en gastos, que son as compras de mercancía e calquer cousa que necesitemos para esa explotación. Por exemplo, se si compramos un, unha caixa de na que nos ven, nas que nos veñen patas de madeira e nos cobran a caixa, o envío desa caixa, todo iso é un gasto. Aquí temos outros exemplos, por exemplo, o arrendamento de, do, do local onde traballamos, non en propiedades, senón que vamos pagar, pagando pois mensualmente ou anualmente. Aquí temos unha prima de seguros, por exemplo. Esos son gastos. E por outro lado están os, están os ingresos. Os, os ingresos son eh, e cando eh, obtemos algo como resultado desa explotación. Por exemplo, se si vendemos carne, ingresamos pois, o, o valor desas ventas. Si vendemos mesas, pois o valor da venta das mesas. Dicimos que os gastos se cargan no debe, nese sentido funcionan como as contas de activo, e os ingresos no, se aboan no haber. E a diferencia entre é que os gastos solo van a estar no debe e os ingresos solo van a estar no haber. O beneficio son os ingresos menos os gastos, así que si temos 50.000 de ingresos, e a suma disto 34.200 de gastos, o beneficio serán 15.800. Nunha empresa pequena, nunha empresa individual, isto literalmente é o soldo do dono da explotación. Entón, aquí temos os recursos, gastos, ingresos e beneficios, e agora vamos a ver o que é a vista da empresa, un, sal, un, un balance da nosa empresa. O balance da nosa empresa neste caso é un balance moi sinxelo, moi básico, calculamos o saldo do que teríamos no banco, 3.000 que tiñamos, 34.200 que saliron para pagar gastos, máis 1.000 que, que saliron para pagar a primeira parte, o primeiro plazo desta máquina, e 50.000 que temos de, de ingresos. entonces todo iso sumado, bueno, sumado, isto máis isto menos isto dá isto, 17.800. Se sumamos todo o debe, nos dá 19.800. E no haber temos o que queda por pagar da máquina, o que temos de capital e o que temos de beneficio. Sumámolo e dá tamén 19.800. Esta cantidade é igual que esta. Isto é contrapartida disto. Non hai moito máis, só quedaría ver os libros registros para ver como se fai isto día a día, Aquí temos, por exemplo, un exemplo de libro diario, como se facía antes, pues, tiñas un libro, un montón de páxinas, e ibas facendo estas anotacións. Pois por constitución da empresa, unha descripción de, do que estás facendo, banco a capital, por a compra da máquina, maquinaria, máquinas molonas, os importes dos debe aquí, os importes do haber aquí, aproveitamos que isto é unha folla de cálculo e pedimos que sume toda a columna, e aquí toda esta columna, e aquí que nos calcule o escadre para saber si, es, si estamos facendo unha anotación mal, por exemplo aquí, se si pomos 500, vemos que faltan 49.500, entonces pomos 50.000, esa dá o descadre 0. Modernamente, isto é o número de asiento e isto é a data. Modernamente, que di modernamente, diría hai décadas, Nos programas contables se utiliza un formato máis deste estilo, porque é moito máis fácil de implementar. Moito máis fácil explicar un programa que utilice unha tabla que, que non que utilice este, este sistema. Entonces aquí vamos a, pomos unha columna cos datas, co número de asento. Esta, este apunte forma parte do asento 1 e este tamén. entonces levan o mesmo número, este é o 2, este e este son o 3, a mellor pois habría varios que son que son o mesmo, etc. Son os mesmos apuntes que aquí, pero só pusen os tres primeiros, por nada en particular. Can, con cantidade no debe, esta de aquí, cantidade no haber, esta de aquí. E así sucesivamente. Cada apunte deste tamén se anota na, nas contas de cada en cada conta chamarlo así, lo que chamamos o libro maior, que a, que a veces decimos a, este, a esta anotación, a isto, lle chamamos T, porque ten esta forma. A T do banco, mira aí na T do banco, mira aí na T do proveedor tal. Pois, ver na T non é máis que ver os apuntes feitos desta maneira. Aquí podes por o número de asento, ou a descripción, ou a data, ou o que queiras, para que saibas donde buscar isto no libro diario, Aquí isto é as, se a suma deste é maior que este, o saldo é deudor, e se a suma deste é maior que este, o saldo é acreedor. Por exemplo, aquí temos 17.800, pero aquí temos 1.000 de saldo acreedor. Porque son 2.000 máis un pago de 1.000. 2.000 que debíamos é un pago de 1.000. Mentras que aquí, 3.000 que tiñamos, saliron 600, entraron 50.000, saliron 1.000, saliron 30.000, saliron 3.600. E da mesma maneira que o diario é máis fácil de implementar que en forma de tabla, o libro o libro maior tamén tamén é máis fácil de implementar. Entón, vamos facendo as anotacións así. Estas filas están libres porque nunha folla de cálculo é máis sinxelo con facelo así. Nun programa contable probablemente estas filas non aparecerían porque non se necesitan para nada. E igual que antes, pois vamos facendo cada anotación co seu debe ou co seu haber. Sumamos as filas as columnas do, do debe e sumamos as columnas do haber. E a diferencia ten que ser o saldo que tiñamos. Este saldo está aquí, este que o, ulti, que o da derradeira operación, ten que coincidir con este, que é este menos este. E unha vez temos iso, temos dous tipos de balanzo En realidad en este, esta columna prácticamente sobra porque no aporta información. Porque aquí pomos directamente os saldos. Saldo de maquinaria 2.000, saldo de banco 17.800, saldo de capital 3.000, no haber. Saldo de máquinas molonas 1.000, no haber. Beneficio 15.800, no haber. Entonces esta, esta columna de por sí tampoco da información. Podríamos quitarla y tener solo esto, esa estaría. En este outro tipo de, de balance, o que pomos é as sumas de debe e as sumas do haber. Maquinaria só ten unha entrada, entón só tes 2.000 no, no debe, pero, por exemplo, no banco, o debe suma 53.000 e o haber suma 35.200, o cal nos dá un saldo de 17.800. No capital pasa o mesmo que na maquinaria, aquí só tes 0, o sea, non tes nada, aquí tes 3.000, entonces saldo acreedor 3000. En máquinas molonas sí que tes a suma do debe que dá 1000 e a suma do haber que dá 2000. Entonces 1000, 2000, saldo acreedor 1000 e o beneficio 0, 15.800. Cando repartamos o beneficio, probablemente teremos, eh, probablemente non, teremos que facer anotacións no debe, Entonces aquí disminuirá el saldo. Si repartimos todo beneficio, pues el saldo será cero. Si, hay, si repartimos parte, pues será diferencia. Non ten moito máis levar a, eh, a contabilidade. Hai moitos trucos, hai moita cousa que tienes que saber, pero hai moitas cousas que son para situacións concretas que se si algún día o necesitas tamén as podes consultar en ese momento pero a maior parte do traballo diario é moi sinxelo e as, ferramentas, e as ferramentas tipo Odoo axudan moito en eh, neste neste sentido. Non tes que sabelo de memoria, simplemente tes que ter un pouco o concepto claro, ter o concepto de contrapartida, o concepto do que é un diario, do que é un libro maior, do que é un balance. E unha vez que tes claro o que é Eh, como funciona iso do activo, que é igual que o pasivo máis o neto, eh, que unha conta de activo suma no debe, etc. Todo iso, unha vez que o tes aí, en Odoo creas unha conta, daslle, o sea, creas un, por exemplo, creas un proveedor, e diste que este proveedor é un proveedor regular, entonces é un proveedor, conta eh, proveedores, conta, conta 4000 creo, non sei cantos ceros ten, ten exactamente. entón ti asignas esa conta, e xa lle estás dicindo como funciona. Non necesitas estar pendente ti despois de como funciona. Non tens que andar a facelo 20 veces, non tens que facer un diario deste tipo, ni, nin siquera deste, vai non facendo el coas operacións que ti faz. Despois realmente de vez en cando terás que facer algún pequeno asento para facer algunha corrección, algunha anotación concreta, pero o maior part, a maior parte do traballo vai facer o programa. No seguinte vídeo veremos isto en Odoo, veremos o plan de contas, veremos os diarios e algúns elementos máis a que require a nosa contabilidade para despois a comenzar nos seguintes pois a facturar, a registrar pagos, a registrar extractos bancarios e todo o traballo que realmente é ao que nos adicamos nas empresas. E de vez en cando repasaremos estes conceptos, estas ideas e falaremos de alguna, de alguna cousiña máis. Así que, sen máis, ata o próximo vídeo. Taloiño.